врачи поставили мне э, измятины для девочки. Поставили прямо в хуй а, назад катетер. Вы не знаете, вы об этом говорили. Даже если нам не знаете. Катетер. Вот такая проволока, такая провод. А, тебе лет хватило. Мотив такая незаметная. Угу. Я сам посадить не могу, но моча, она меня вытягивает мочу. Угу. А, его взяли, его я стал с этим 10, 9 дней я был с этим катетером. Экзотмана. Угу. И, по-моему, я раз, по, по новому Я вот как волосы с меня сняли, я всех поднесал. Понимаете? Угу. Короче, а, до этого я с врачом лично договорились, что я буду лежать месяц, месяц, они будут мне э, обследовать руки, ноги, угу. лечить, А, а до этого они провели, за 10 дней провели полное медицинское все обследование, полностью все. Угу. Делали второй раз. Хотя другого клиники делаем. Искренне. Идет, идет. Я делаю. Сердце, легкие, почки. А желудок, ну, как у молодого, только чуть-чуть какая проблема. Я сам, изменять, я сам срать не могу. Я пользуюсь слабительным растением. Сказали, э, сказали, мыться ерунда, для того, чтобы у тебя очистить здоровье. Но э, главное, я сразу, главное, мне руки ноги. Вот, э, к этому подходим. Почему мне руки и ноги болят? В 2006 году, когда меня взяли, нас взяли, медицины нас пытали, меня тоже пытали, сломали левую, левую руку угу. и раздавил пальцы на, на левую руках. Я был молодой, здоровый, как бы. Я там, на меня бы зажил, я, да, уже не вспоминал. В 2014 году, когда я заехал в Полдат, сезон. Я прям привезли самая новая. Поэтому ну я с костяной хорони. Угу. Самая новая. И вот через много лет врачи мне сказали, того осложнения. Видите, то ли артроз, то ли еще такая херня какая-то. И меня руки мне перестали подниматься и сгибаться. И э, пальцы у меня э, э, не сжимаются. Я ложку, ручку держу еле-еле. Понимаете, это очень трудно. Так что человек не может нормально покушать, вот, а я бегаю в стол, делаю контрагравочные часы. Кожу ели, поднимаю так чуть-чуть, рыба как собака на Ну, так, чермек, чермек. В общем, так, такого того идет Поэтому мне руки до такого дошли. Короче, они сказали, будем лечить руки. Еще месяц можно взять. Поднимите руки, руки на весах, хорошо? Если вместе буду взять вас. Угу. Даже в, утром еще это там говорили. Э, после этого приехал э, майор Урдалиев, начальник УВР, э, ну, куратор, куратор. Сказал, и пришел с ним лечий врач, сказал, тех поведем в другую больницу. Угу. Ну ладно, мне какая разница была. Меня они сами одели, все сделали, уже заранее, заранее, кстати, уже привезли мою большую сумку, там половина сумки мои рукописи, мои книги, угу. половина моя одежда, уже протащили прямо туда, в больницу. Угу. Я говорю, зачем протащили? Я очень прошу, где это, там, пускай у тебя будет и так далее. Угу. Ну, где-то не обратил внимания, э, как, когда что не готовили. И повезли меня. Угу. Везут, везут, в забор повезли, в забор везут. Я говорю, какую больницу мне везут? Опять, ну, нормально. Какая, какая больница? Ну, там балдели, что там ржать, что там ржать. Понимаете? А потом там э, какой-то тут заехал, там, э, за черный ход заехал, там, э, здание там без, без, без, без света. Так две-три машины всего достали. И сидим ждем. Сидим мы а через два часа. А, пришла а посадили-ка пацака нету. Комбат вы не видели, да? Комбат медсестра. Угу. Вы ее не видели, да? Нет, не видели. Они, они, она, меня сопровождает. Сопровождала своих хлопьев. А, посадили. Потом я смотрю, такой сильный такой мотор гудит. Я посмотрел, я извиняюсь, у меня, у меня маленькая образец э, круга. Я чуть не охуел. На меня едет едет самолет, самолет. Только махина самолет едет прям возле меня. Медленно, медленно. Но они уже, видимо, э, перегоняют на, на, на, на, на эту координацию, на, на, взлет, на взлетную полосу. Короче, когда мы стоим прямо на взлетной полосе, вот эта машина, вот эта, вот, эта динамарка, это, вот это майор, майор Розалик. Угу. Напишите, напишите. А, Ебателем говорит это, а, Кумар, Кумар говорит а, я говорю, Кумар, что такое? Что Где мы находимся? Она говорит, вы не знаете? Она говорит, для, девочки не летим в Алмату? Я опять там чуть не охуел. в Алмату. в Алмату, Я говорю, да что такое? говорю, что А как мы тягать отправляем а, в Алмату. Почему? Потому что сегодня был суд, был суд, а, ты сам знаешь, суд, суд был онлайн. Mm. А, и тебе заменили автосока, там, а что там для постели. Сегодня, да, утром был, да, суд? Сегодня, да, сегодня э, утром был суд. Mm. не они какие-то, э, значит, э, годы постели за а, а, один за два, за два дня, и еще один год там мне сделали пробацию, пробацию, называется ограничение свободы. И меня э, решили отпустить на, на, э, на, на домой. Ну, типа, типа УДО. Там есть такие нюансы, которые я сам не понимаю юридически. Типа на УДО. Поэтому когда мы тебя решили от тебя избавиться, грубо говоря, и сразу отправляем тебя домой. Я говорю, а, а кстати, на этом суде я онлайн был, я сразу сказал, я этот суд не предаю, а, я а, не нуждаюсь в освобождении, ни по болезни, ни по другой а, а, освобождении, не нуждаюсь, я это не принимаю. Я требую только реабилитацию. Это полная реабилитация, то есть восстановление моего честного имени и полная материальная а, компенсация. Потом там через, через, через час, по-моему, они уже там э, сделали суд, э, зачитали приговор. Я, мне дали слово, я опять сказал, э, опять сказал на русском. Там на казахском говорил. Сказал, я, я не предаю суд, я требую значит, полной реабилитации и по, по, по восстановлению честного имени. И полная материальная компенсация. компенсации. И так, это пошло. Они говорят, ну ты сам мне что был, что тебе приговор суда такой. Мы не можем, я такой версии не писал, прошу меня а, а, освободить на УДО. Статью читали, дате, да? Мою статью, а, интервью мою. А, вот не задавайте. Вот не задавайте. Ну, ну, я, я, я. Знаем, знаем. А, да, да. Знаем, знаем, да, а, да. Вот не задавайте. То я не буду просить записать заявление на УДО. Я от УДО отказался 5 лет, 5 лет назад, от помилки отказался еще там и раньше. Понимаете? Это не конец для политика. Когда там все эти урки входят, эти бандиты, но для политика это не, не конец. Ну, видимо, это, ну, народ так, до них доходит, там, там в интернет, когда они приходят, расписаны тогда народ вообще требует освободить Арона Сабека туда-сюда. Видимо, это, Андрея, видимо, надоел слез. Потом только по его приказу могли меня освободить. Угу. Короче, меня вот таким образом освободили, освободили. Угу. И вот, короче, меня освободили. А, а, э, я, я, я, я, я лежу в больнице. А, я как говорил, что я договорился договор сообщил, что меня буду все лет месяц, они будут вести мои руки-ноги. Пришел, после я приехал опять мой э, майор, э, Ордалиев, с ним пришел туда врач, говорит, мы тебя пойдем в другую больницу. Ну, он, кажется, быстро меня одели, уже, уже оказывается, принесли мою большую сумку, половина рукой, половина а, книги, половина а, этих. Одежда моя уже потащили, уже то есть заранее они все спланировали, понимаете? Угу. И повезли на иномаркету за рулем. Майор, привезли кого то с черного хода, какое-то место будет полутемное. И сидим, сидим э, э, два часа, потом, когда посмотрел эту девочку, вот эту комбат, я говорил, комбат, медсестру. А, а потом я слышал ходим, гудение мотора. Он слишком сильный. Хорошо, гудит-то нормально. На мне есть самолет, самолет. Но вот когда ехал самолет, а, а страшно было самолет, когда едет. А оказывается, мне вот ну, там, э, оказывается, мы стоим на, прямо на той полосе. На той полосе. Mm. Я, я, я, я постоянно, рядом постоянно самолет. Вот. Я вызываю этого подругата, мою рыбу говорю, что за херня-то? Он говорит, вот мы тебя сюда отправим на свою службу, ты знаешь, и что-то нам уже мозги, грубо говоря, не компенсировал, мы тебя избавляемся. Избавляемся просто. Mm -hmm. И давай, сядешь в самолет, тебя собрали в Хамбат, а я думаю, он сказал так, все а может быть уже твоя сестра, твоя дочка может быть уже здесь, говорит. мы ее вызвали. Я говорю, ну выдай через дом, дочку вызвали. Хорошо, короче, ну куда я делать? Самолет установил, стоит уже, надо по трапу за, заносит, я, я же сам не хожу, чуть-чуть хожу. Я там ребята заносят, там кресло, прям самолет, кресло. А, я там сижу более этого, возле иллюминатора, раз э, заходит девочка за моя тумбат, а тумбат, а потом, потом кто-то на меня падает, плачет, падает, я обнимаю, целую. Я думаю, что такое елки-палки? Я говорю, хорошо, это моя дочка Алмушка, mm. Алма. Она уже приезжала с Алматы, а с, с ней вместе мой этот, а, племянник, а. Райнбек. Райнбек. Райнбек. Райнбек. Райнбек. Райнбек. И вот так. И вот таким образом я очутился в Алмате, в прекрасном зале. Имейте в виду, я ничего не писал, я ничего не просил, что меня отправили на УДО, туда, туда, туда подло. Честно говоря, я стал ругать бедную алмузку, какого хера ты прилетела. Ну, просто э, на менты потом не знаю, обманули. Очень технично я обсуждаю, когда они такого не знаю. Тут уже никуда раз лечение сюда есть. Они говорят, все, ну, честно говоря, мы худшего ждали. Как? Мы худшего ждали. Мы не думали вас вот так увидеть. А, честно да. говоря. А для меня это вариант не лучший. Для меня был вариант, еще три года осенней тюрьмы, с как такие говорят, до танка. отстрел до конца, он, если бы могли, имеет сами право, имеет сами право дать реабилитацию жоқ сізде и так срок жүріп жатыр ғой қазір сізді почистую жіберген жоқ қой сізде қазір вольное поселение получается иә вольное поселение кетіп жатыр сіз как будто сидите сол считается иә вот сол сол уақытта қазір жазасыз пробация иә біз айтамыз полный реабилит только полный реабилитация ну это бесполезно в общем я этому потом а, э, алмашкина кофега я сразу подумал насколько технично менты это сделали это ну, просто не повезло что суд, суд был утром они меня вечером, вечером ночью а то посадили самолет представляете все мои вещи приперли там большая сумка китайская, половина э, моей рукописи, там бумаги, книги. Бердім ма рукопистеріңізді? Бердім ма рукопистеріңізді? Жоқ, бердім Самуил Хаваламовтан. Самуил Енді қайда Они, начальник тюрьмы сказал им, что оставили вагоном, вагоном, поездом в Алмату. На чье имя не знаю, на имя Алматское, наверное. На мое не знаю. Значит, паспорт нет, честно говоря. что будем дать. Наблюдение ну, это э, потеряют, они сами это аккуратно все это, они могли давно выбросить э, на мусорку. Сами эти hmm если. но они все-таки, отношение все-таки было нормальное, я скажу. Mm-hmm. А, отношение мента и зэка это а, э, отдельная сложная тема. А вот я вам так книги про тюрьме. Книга Афуэгона э, Насади, стихи, стихи половина стихи, половина э, моей мемуары. Как я попал в тюрьму, как а, я сижу, как я сажу, как меня пытали и так далее. Вот. Это особая тема. Ну, я последний год до того обортел, а ребята болели, так сказать, как пахан. Мне уже с кухни, а, готовили меня для меня, я хлеб не ем, и, кстати, я и, мясо не ем, колбасу не ем, рыбу не ем, и чай не пью. Да. И хлеб Для них готовили не сухарики. И маленькие сухарики, сухарики. И приносили мне сахар. Никому сахара никого не приносят, а мне приносили. Кроме того, мне давали <clears throat> надо особо тяжело больным, надо молоть, молоть детям. Просто довольно э, э, полный. Там дают э, молоко дают, егерде малакайдагы айран другой айран сатат го сол айран айран ішеді айран ішті қатырып тастайды ғой одан сайын қатырта ма қатырып тастайды айранды таза айран ауылдың айранын қатырып тастайды ғой зато мен мен тамам айран общем айран на айране была и там камера, вы же в одиночке сидели, да? Как? В одиночной же камере сидели, да? В одиночной, да, да. Одинокий Сыро там, холодно было, сыро было. Нет, да там было на вполне нормально. Нормально? Нормально. Тепло было? Тепло было. Да, да, зимой там отопление было, летом тепло. И там было, было а, а, а, видеонаблюдение. Угу. Там у них монитор, в дверях стоит монитор большой, они за нас все смотрели. Да. Почему, когда я помню, даже не сразу, не сразу не подали. Получил, получил, получил у меня крови много вылилось. Из-за этого я попал в больницу. Так никогда не, не прошли. Сотрясение бар деп айтты ма? Сотрясение диагноз қойды ну, ма? Айтқан жоқ. Когда сказали мне трещины, кетті типа будем зашивать. И нас зашивали, зашивали. А, побреем, там обработаем ранку и так далее. И в основном солдат. Не что там делали. Солдаты. После поневоле пал в больницу. А до этого времени мне предлагали ну, целых месяц-два лечь в больницу. А, хотя бы обслуживаться. обслуживаться. Угу. Присел прокурор, там, покойник. говорит, а, потом придя, говорил, написано, написано вот то. Угу. Я сказался. Потом, значит, приходили какие-то э, на, на, начальник э, СИЗО, угу. новый капсул, Молдополь, мы. А, Приезжали мне каждый день, Симбаев, Тимур, Богданович, угу. Молдополь, там, значит, сам, сам, ну, у меня есть Может быть, у меня просто такое психоз, э, меня если не доверие врачам. Почему? Потому что я сейчас могу сказать страшную вещь, которую вы, не знаете и никогда вы не писали об этом. Руслан, Руслан Саукин, знаете, как Руслан Саукин? Конечно. Ну, Руслан, ну, безумно злостный. Убили э, в больнице. Угу. Убили в больнице. Так как меня э, как я, положили на обследование, на лечение и просто убили. Mm. И это не только ее, это многих. А кого не убили, тех а, сделали дураками и отправили в психушку. Mm. А сейчас а, сколько нас в тюрьме. А. Я поэтому не хотел ехать. Mm. Вот. Но за то, что я упал на голову, за другого мне просто ехать. Просто mm. я попал на вот, в больницу. И видел, что такое. Такая история, понимаете? такая история. Питание, это, значит, это, плохое это... питание было все равно, правильно же? Как? Пла... Питание плохое же было же у вас. Какое? Питание плохое же было? Питание нет, не, плохое Я не буду оттернять людей. В Павлодаре было хорошее питание. Mm. Особенно последние три года, когда пришел новый день. Mm -hmm. Первые пять лет было плохо. Mm -hmm. Я первые пять лет, я, кстати, я сидел в карцере. Если цветы заходила, это та камера, если камера, камера, камера, вот я в теме забыла, памятник. А, типа, типа, а. Для смертников, что ли? Не-не, камера а, какого-то обслуживания. Короче, я там сидел, а рядом СИЗО. Вот на двух камер я сидел по Афилинцу, по, по две недели. Mm. Понимаете? Я сидел там пять лет. лет. Тогда, конечно, было слабоватое питание. Да, плохо было, честно говоря, плохо было. Mm. Но потом мне, потом, значит, ушел из Сосмана, полковник Сосмана, который меня много ломал. Почти там один, там другой был. Хотя вот, типа, последний другой пришел а подполковник капшил молодой парень, умный. Он меня вывел из этого карцера в нормальную хату. Нормальную хату. Угу. Там большая светлая камера на 8 человек. Я один. Знаете, я один, да. Угу. А, там и все мне усвоил. у меня было питание, молоко а, э, молока айран, давали мне еще э, кефир. А, чуть не ругайся, сметанка чуть чуть там развалится. Поэтому а мясо, а, а рыбу или колбасу давали через день, через день, каждый угу. день. Мясо каждый день даваешь. Угу. Но я вегетарианец, я не ем. Последние два года, три года я отказался от мяса полностью. Понимаете? Э, не переваривается, что называется. Mm -hmm. Поэтому даже отказывался. Поэтому то, что давали молоко, дал айран, для меня было большое благо, что хат получится, да? Действительно хат получится. Mm -hmm. Я, значит, моя, а, моя диета стала такая, полпорции а, каши, то есть Чаки. овсянки или гречки, полпорции. Mm -hmm. И полчашки, полчашки айрана. а, и сахар. ішіне жиналып қалған Вот это я не стал на этом жить. Арон, Я. Құдайға шүкір келдің ғой. Ты вот уже среди нас, дома, А, да. с пути. На пути, в пути же был и пережил много такого. И поэтому тебе надо сейчас отдохнуть. Так ведь? Конечно. А потом мы с с тобой встретимся и по-хорошему все поговорим. Вот эти вот все вещи расскажешь потом уже, э, как говорится, кішкене қымыз ішіп саумал ішіп күшіне набрать барыңызшы надо силу. Не- Неправильно, я вам сказал. Да? Это неправильно, это все одновременно. Раз там, э, когда ты человек стоит, меня ждали э, в аэропорту, с Соломе, Да, мы ждали там. Очень много народу было. Много людей. то люди сейчас ждут от меня интервью, понимаете? Да. И у вас есть уникальное право стать первыми, кто, кто устав мира и трю. Это, ну, если у тебя такой настрой, то, пожалуйста. Я, я, это же для вас. Это, для, для, Она не готрекнда. Ага. Для журналистов. Ага. Я, я как сам тоже... Хорошо. давайте чуть чуть передохраните ана жерге барып онда қайтадан снимать етейік дұрыс па все давайте чуть чуть перерыв сделаем жалғасып кете берсін жүре берсін аға онда ондай болатын болса ана бізде үйде камера бар қой камера оны алып келіңдер әкел кіргізейік оны заушында ғой иә сол жаңа кран бар ғой не бар ма андай серьезный журналистер бар ма біздің кәдімгі оператор ғой жоқ ол өзі кәсіби оператор оператор сол камерасы болса камерасы әлекең өзі айтқысы келіп тұр эфирді әлі үзбей тұрмын қазір үзейін түсіремін это будет у вас право первых кто взял интервью, понимаете? Вот жаңа аэропорттың алдында әлеке нелер болды. Большой защита для... Құрметті Қазақстан аран атабек ағамызды міне тауып келдік журналистер болды жаңа аэропортта соларға да сіздерге сол тікелей эфирмен аран атабек ағамызбен қазір позициясын біз оны интервью беремін деп отыр біздер сол қолдап сағат түнгі ешқандай удай жоқ он екі қырық бес болды что я сейчас сказал я мог повторить на камеру а вы сами сколько запомнили запишите и сделать завтра материал в интернете или в может ертең келсейші қазір шаршап қалған жоқсыз ба? сөйтейік та аға сіз бүгін демалыңыз ертең келеміз жоқ білемін сөйлейін деп тұр давайте не избивать сөйлейін деп тұр сөйлесін приедем, да, и потом уже без всяких там уже, э, как говорится, на свежую голову и с новыми силами. Да, Завтра может, Ослан может вас не пу- не пустит. Да? Ага. Да. Ослан может. Ослан- давайте бір бес минут сөйлесін бес минут айтсын бір несін Куда вы торопитесь? Да. Ну, не в этом дело, а себе. о все себе. сізге вам удобно Ой, Ну, вам удобно да удобно здесь вот так сидеть ну, все ладно давайте ну, ну, ну, жақсы я оны заблокачу мне да меня два два а, полная месяцевое содержание понимаете за, за один месяц два раза и когда мне у тебя все как у молодого сердце легкие там а, песни почки желудок только вот а, частично такая проблема была. А, я с, не мог самостоятельно по ушам ходить. Угу. Не мог, грубо говоря, стараться. Угу. Я до сих пор сам не сру и а, пользуюсь слабительным. А так все это нормально. Угу. Только руки ноги. Ну, а это, вот, вот старые переломы, они, они не вместе. И он только поддерживать, поддерживать чуть-чуть. Называется пассивное лечение по Все пассивное. Только чуть-чуть можно поддерживать. Ну ладно. Вот. Имейте в виду. Поэтому я, я уже, как, как, со мной как стариком. Я не осахал разве я с бородой белой. Я на это не, не, не претендую. А, я вас перевел. Здесь э, международная правозащитница, э, президент открыт, э, фонда э, это, «Открытый диалог» Людмила Козловская деген Э, наша э, это правозащитница Джам она при этом передает с освобождением, она пишет вам, Людмила Козловская. Хорошо? Ну, спасибо, спасибо. Она вам персонально вот перед передает. Ну, да, привет, спасибо, угу. Короче, вот так. Вот вы зря меня перебили. Далеко память не же. Вы меня зря перебили, я забыл, что хочу сказать. Об этом. Вот. Ну, это как вас содержали, как ваше самочувствие сейчас, короче. Э, сізге деген көзқарас қалай болды э, Вот, э, я жоқ ондай говорю, подробностьтер бар ғой ұзақ он бес жылдың әңгімесін қалай қазір Нет, в общем, в Қазір общем, Арекең өзінің айтқан 5-10 несін минут, айтып жатыр. 5-10 минут только. ну, ну, комментарий услышал, а там, ну, насколько могу. Я говорю, что отношение зэка и, и ментов, это такой сложный процесс такой, понимаете? Вот такой, меня, меняешь дина- динамика. Когда я заехал на Матинси, один, два года нас там долбали, грубо говоря, долбали. Дали 40, 18, мне 18 дали. Потом меня отправили Караево. Там тоже лагерь, там был тягер, в На меня наставили уголовников, понимаете? Угу. Я дрался с уголовниками, угу. понимаете? Это менты делают, так, так, так. Потім я відповів, а, я закачуємо критка называется. Критка, критка называется. Крытая камера. Крытая тюрьма. Крытая тюрьма? Тюрьма, да. Ага. Где находится? В Аркалуке? Ну, ну, ну, В Аркалуке находится, да. В Аркалуке, возле Кустана. В общем, меня туда отправили, два раза отправили туда по по по по по подмогла. Угу. В общем, все это было особенно крытка, там были очень жесткие условия. Это там тюрьма для пожизненно осужденных, для натуры, для уголовников, которые, которые людей побивают там кучу. Ну, mm даже не было жестко, и, и били там э, довольно сильно довольно сильно беда. Никакой связи не было там, да. Никуда, ни, ни газет, ни книг. Понимаете? Угу. Такое было. только под конец второго срока, а в году вот пробилась, стал мне писать. Понимаете? Угу. А до этого не было никакой пробилась. Вот. Это вот, вот потом я вернулся, а, вернулся, а, ну это, Украину. Ну, это э, такой-то. Э, типа это, это, это, это. это. Mm. Я был в Украине два месяца, Вот а у меня а, перевели в Полдар. В 2014 году. С этого времени я не нахожусь. С этого времени... Как? Это вернусь. Говорите вы. да, да. С этого времени я нахожусь в Полдаре. Полдарь первые это было трудно. Сказал, я говорил, я, ребята, э, сидел а, а, в карцере, угу. называется Кича, а, по блатному, Кича. Тогда из дух, а пока ты называется, помещение камеры типа называется, одно. Угу. Туда шизо, шизо. Угу. шизо. Скрин у тебя как делается? Скрин. Скрин, скрин. Делайте Видите, это, нас, надо. Нас, нас на, на бетоне спал, mm -hmm. на полу. А один-два раза я спал без, без матраса. Отобрал тут, вот был такой подполковник Альмагомедов, mm -hmm. майор фон Альмагомедов. Mm а -hmm. А эти, эти, оде, матрас, а одел, ложку. Я всю ночь сидел на этом бетоне, это было осень осенью, поздно зима. Знаете? Mm. Вот так и поэтому у меня руки-ноги там опухали, все такое. Потом, и когда заезжал, по приказу сломали левую, левую руку. Угу. А до, до этого не сломали а левую руку в Алмате, в 2006 году. Угу. И раздали пальцы. Это был здоровый молодой, как бык. Я все это быстро а, а, прошло. Угу. А вот у нас разлит мест, через разлитную, а у меня дало осложнение. Угу. Уже почти год идет осложнение. То есть вот руки, ноги, руки мне не поднимаются, не сгибаются, угу. пальцы не сжимаются. Угу. Я ручку и ложку держу с трудом. Ладно, я тебя... Сам, ну, сам я одеться не могу, но у меня... Туркияда казактар сәлем уже жатыр. Э, э, ну, а в прикрывания одного освободителя. Казака. Освободителя, замыслен так, он мне на ночь выходит, одевает. Днем тоже привлекается, а по мелочи помогает. Помогал. Вот такое отношение, понимаете? Ну, отношение с зэком и, и, и э, администрацией очень такие динамичные. давайте болды осы жерден үзейік аға біз ертең келеміз қайтадан тағы да келеміз Та- осы Все, жерден вы устали, жалғастырамыз. давайте Түн отдохните болды, сегодня, демалыңыз, здоровья. иә? Да, да, да. здоровья вы отдохните давайте бітірейік Завтра продолжим. Мы переговорим это с международными правозащитниками. Вам при- э, они, конечно, предложат с вами э, это, прямой эфир. Вот особенно че- это, Людмила Козловская наша. я думаю, вы не откажете. А Конечно, пожалуйста. Да. я вам сказал, я могу им повторить. Хорошо. И меня, скажется, человеком большой опыт, практика большая, он говорит много. Хорошо. старика слабая речь, а не, а, нарушение речи. Ну, речь нарушилась из-за из этих болезней. Ну вот, что вы завтра хотите? Что хотите кушать, что есть, что-нибудь хотите? Что мы э, Ничего не надо. можем Что вы- привезти там? Что вы, это, моя сестра, все обеспечит. Ничего не нужно, ничего не нужно. кітабыңызды шығаруға күш жинаңыз кітабыңызды шығарамыз жақында бұйырса қанша тиражбен шығарғыңыз келеді Как, как это? сіздің өлеңдеріңіздің барлығын жинап Вы вот На сайте Елены Семеновны моя э, статья называется «Алийские евразия». Это название сборника стихов «Алийские евразия». Там все стихи там дано углавление по названиям. Вот это найдите. Хорошо. И вот это есть сам лучший сборник.